розстроївся. Та ти візьми себе в руки, ти працюєш. Значить, трошки про актуальність. Це американські дані, що 6,6% людей з взагалі США зареєстровані з клінічно діагностованою депресією. Ну і тут далі видно, що частіше у жінок, рідше у чоловіків, хоча у чоловіків, якщо е, частіше, тяж, саме тяжкі і складні випадки. Ну, більше діагностуються у цієї категорії вікової групи. Це 15%, це 15% е, з цих 6-6. Тобто 15% з всіх людей, котрих клінічно діагностована депресія, е, е, завершує своє життя суїциду. Трошки про недієздатність. Є такі показники Davis і, і YL. YLD, так, YLD, вони позначають е, недієздатність, яка так, для якої захворювання. У мене на слайді представлено тільки а, е, про психіатричні захворювання, яка є недієздатність. Дейліс е, показує недієздатність, ну скільки років втратила сама популяція на це захворювання. Як бачите, депресія перше місце. І YLD показує, наскільки великий тягар для цієї людини, яка переживає це захворювання. Тобто, скільки років вона втратила, будучи недієздатною. Що теж на даному справді трошки здивувало. Вибачте, коли так. Ви в порівнянні просто розказуєте, які ще інші е, захворювання просто не дуже. Це тривожні захворювання, це е, наркоманії це алкогольні. Ну, це для Марики дуже ретельно. Це алко- е, алкогольна, ну, алкогольна залежність, шизофренія, біполярний е, розлад, дистемія. Дистемія це так, це теж порушення. е, Так, ну хоча б п'ятірку там. Ем, так. Так. Далі. Е, що таке депресивний епізод? Або депресивний епізод для хворого схоже, це щось подібне до приступу. Я не знаю, напевно, це для мене найкраще підходяще слово. До нього входить, а, ну, на перше, що входить, а, перед початку, визначення депресії. Депресія це психіатричне захворювання, яке характеризується патологічним, хворобливим і тривалим зменшенням настрою. Ну і зрозуміло, що до депресивного епізоду в першу чергу е, відноситися знижений настрій, тривалий знижений настрій людина буде завжди в'яла, вона буде ем, від невеликої роботи буде втрачати сили дуже швидко. Е, сон буде порушений. Людина після прокидання не буде відчувати е, сили, сили, що вона хоч якось та відпочила. <clears throat> Буде порушена вольова сфера, тобто людина не буде нічого хотітися робити. І е, людина не буде відчувати насолоду від будь-чого, від їжі. Людина буде відчувати себе нікчемною, жалюгідною, ні на що не здатною. Ну і, можна сказати, завершуючи це можливі суїцидальні думки. Ну, Це можна ще представити так. Е, ну, Всі читали Гаррі Поттера, е, і Джон Ролін, коли писала свою третю книжку, е, вона захворіла, вона їх звала депресію, вона приймала антидепресанти, тому вона я не знаю, може вирішила через це, може не через це. Вона зобразила свою депресію о, е, як дементора. О, е, мені подобається її цитата, що люди, коли описують дементорів, кажуть, я ні... таке відчуття, ніби ніколи нічого гарного в житті не станеться. Три різні ступені депресії легкі, середні та тяжкі. Е, при легкому ступені може бути декілька симптомів, вони будуть не сильно виражені, але людина може е, абсолютно спокійно робити будь-яку свою повсякденну діяльність. При середньому ступені буде трохи більше симптомів, вони будуть більше виражені, але характерною ознакою те, що їй буде тяжкіше справлятися, вона буде більше втомлюватися і ем, тобто буде тяжкіше просто проживати цей день. Ну і при тяжкому ступені може бути хоч два, хоч багато безлічних симптомів. Е, основний показник такого, що людина вже не може діяти, вона не може працювати, не може нічого робити. Причин. Причин багато. А, е, значить, Можна розділити їх на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх причин почнемо більш зрозумілого. А, е, перше, це психогенні причини. Те, що, Тобто будь-яка людина стався сильний стрес, щось сталося, те, що для неї дуже важливе. Ем, наприклад, ем, не нерозділене кохання, вигнали з роботи, досягнув цілий, досягнув цілий. Ну, таке теж трапляється. Ну і зовнішні е, фактори, які впливають, порушують саме тканину мозку. В принципі, я думаю, вже прочитала, що це травма, пухлини, нейроінфекції, алкоголь, гіпертонічна хвороба. А от з внутрішніми причинами трошки складніше. Зараз буде багато термінів. Перше це генетична гіпотеза, що ну, є така штука, як взаємодія гена з навколишнім середовищем, і при, при певному якомусь неправ... ну, шкідливому навколишньому середовищі ген, який впливає на на серотонін, буде неправильно функціонувати. Значить, до біохімічних це серотонін, дофамін, норадреналін. Е, основна база, на якій тримається все лікування. Що порушена, зменшена їхня кількість, і тому ми відчуваємо постійно себе погано, погано настрій. Трошки про нейромедіатори. Є е, два нейрончики і щелини між ними. З одного нейрончика вилазить нейромедіатори і прийде сім. Для чого це відбувається і чому це потрібно? Значить, уявіть, що їде машинка по дорозі, а ви летите на вертольоті. І вам треба, щоб машинка поїхала чи швидше, чи повільніше. Ви прилітаєте вперед перед е, машинкою і виливаєте масло. І машинка буде їхати швидше. Ну, ну, дуже грубо кажучи. А якщо вам треба, щоб машинка їхала повільніше, то ви прилітаєте вперед і викидаєте камінчики. Тертя буде збільшитися, і машинка буде їхати повільніше. Коротше, масло і камінчики це є нейромедіатор. Ну і також є всякі теж інші причини, коли утворюється хіновінова кислота, яка токсично впливає на нервову тканину. І а, це моноамінооксидаза, це фермент, який о, е, ну, не знищує, а оксигенує, точніше розщеплює серотонін, дофамін, норадреналін. Тобто всі моноаміни. Ну, Вони є ще моноаміни. Ще причини. Імунологічні причини. Ну, взагалі, помітила, що коли людина хвора на депресію, це схоже на таку невеличку простуду, того що людина слабка, хвола, нічого не може робити. І було значить, інтерлокін 6 та фактор некрозу альфа це речовини, які також є при запаленні. Ну і вони вищені, що контрольна група. Ну, і що щодо самого, самої трофіки або нейропластичні функції, ну це не, це не те саме нейропластичні ну, функції носицептрофіка. Ем, порушена речовина, е, нейротоксичний фактор мозку, яка кормить нервові клітинки. Її менше, і тому ем, нервові клітини страждають від голову. Значить, це також відноситься до причин. Ем, може бути збільшено об'єм латеральних шлуночка та збільшено об'єм надрахових казалось. Зменшено зменшенням базальних гангліях, так і по кампі, в таламусі. Таламусі це пряма звивина, а це ем, орбітофронтальна зона, ділянка, тобто ділянка кора, кора. Є порушення в є порушення в дібрі рафи. Це як основне джерело серотоніну для всього мозку, воно е, звільнює, воно звільнює серотонін на мозок. Також е, є теорія е, супрахізматичне, ядро, ні, да, ядро, воно взаємодіє сонячним днем, воно регулює нашу біологічну годину. Потім покришка шлуночки Да. Лошоночкова е, покришка, це ось. Передня поясна кора. Та це е, ділянка ротом на 25. Ну і з ними теж може бути щось не так. Е, де є е, такі теорії, які е, не розділяють кожні різні ділянки, а беруть ділянку, м, беруть взаємний зв'язок між ділянками. Тобто є дві ділянки дорисовок задня вічна, да. задня вічна передфронтальна е, асоціативна кора і задня е, ну, парієтальна кора. Е, вона відповідає за за сфокусоване мислення, коли людина хоче робити рішення. А це а ця сітка, ем, це да, це сітка. Це вона відповідає за такі більш е, такі деякі відпочинки, за розслаблення мислення, е, за думки вперед, ну, за думки на майбутнє, спогади назад. Тобто, коли Порушення зв'язків. Да, порушення зв'язків вони також Пору... можуть, вони королюють е, з, з депресією. Ем. Для кожної людини біль втрати є дуже особливим і унікальним ну, не можна так е, не можна зробити дуже гарну е, порівняння характеристику, але е, деякі речі можна відзначити, що при болі втрати негативні емоції, звісно, є, але вони заміняються з позитивними емоціями, котрі згадуються про людину, яка померла. А у депресії звучать дуже, коли є негативні емоції, то вони дуже тривало знаходяться. Ну, є. А, про боль втрати також. <clears throat> Самооцінка та певність собі не порушується, а при депресії вона дуже значно зменшена. Сезонна депресія. Виникає е, внаслідок того, що зменшений світловий день е, і через е, ну, сонце впливає. Ну, так впливає на наше тіло, що ми виробляємо серотонін. Сезонна депресія, в неї, в принципі, симптоми дуже схожі, але просто по мірній кількості, е, ті самі, що депресії. Але лікування набагато легше. Вам просто треба більше займатися спортом, е, більше часу проводити день, в сонячний день та займатися тією справою, яка вам приносить задоволення. Лікування. Ну, Якщо я вже зробила це порівняння з дементором, то єдине, що можна чи можна тримати дементора, це патронус. Ну, Шоколад вам, звісно, покращить настрій, але <laughs> без патронуса нікуди що спочатку не готуваються, потім злітають із шоколадкою. Ну це умовно, це медикаментозне лікування, це не медикаментозне лікування. Я не рекомендую на медикаментозне тільки їсти шоколадку. Ну, Потім трошки детальніше. Є різні групи антидепресантів. Пару слів щодо антидепресантів. Ем, я не рекомендую, якщо ви знайшли у себе якісь прояви депресії, піти купити антидепресанти, що в принципі можливо у нас без рецепту. Е, і визначити самому собі дозу і приймати. Я рекомендую в першу чергу сходити до лікаря-професіонала, який об'єктивно вас може обстежити та визначити всі ваші можливі симптоми або супутні захворювання. Не Недемедикаментозне. Ну, психотерапія. Якщо у вас психогенна депресія, тобто можна чітко визнати, через який стресовий фактор у вас вона виникла. Ем, то психотерапія вам, звичайно, сильно допоможе. Е, психотерапії видів є дуже багато, і для кожного, кожного конкретного пацієнта е, вони підійдуть, ну, є свій вид, який їм підійде. Електросудома терапія я написала друге, хоча воно дуже рідко використовується. <laughs> Я просто була трошечки здивована, що до сих пір використовується судовому терапія, І як я знайшла, це коли вже людині нічого не допомагає, і вона просто хоче позбавитися від цього. Ну і пару слів щодо депривації нічного сну. Депривація це просто ну, це як зменшення. А, Раніше, в минулому столітті, був бум серед журналістів, вони приходили а, до психіатрів, начиталися різноманітних симптомів про різноманітні психіатричні захворювання. І психіатри їх приймали за психічно хворих людей. Е, потім вони, звісно ж, писали про це, які в нас не погано кваліфіковані психіатри. І вони після цього психіатри вирішили перевіряти, чи це дійсно хвора людина, чи це є е, симулянт. Вони не давалися, приходив можливий пацієнт, і розказує симптоми, так, все співпадає. Ну але давайте перевіримо, ви будете ніч не спати типу, під наглядом. Нормальній людині, коли вона ніч не спить без всіляких допоміжних таких речовин, вона буде відчувати себе дуже погано. А хворі на депресію, ну інших о, захворювань псих, психіатричного профілю, він буде себе відчувати ну, класно, слухайте, непогано. Я я навіть не думаю, що так буде добре після нічого спати. Ну, Взагалі дякую за увагу. Ну, ваші питання. А можна? Власне, походи до лікаря в контексті наших реалій. Наскільки це актуально? Ну, тобто, тобто, ну, скажімо так, я погано почуваюся в сьогоднішньому плані, я до документів про депресію. Е, чи є якісь сенс йти до психолога? Ну, е, дивлячись на Да, ну, дійсно, в нашій культурі, ну, в нашій, в нашому соціумі не прийнято ходити до психологів та до психіатрів. Але е, якщо ви не можете з цим справитися, якщо вам дійсно погано, я дійсно рекомендую вам дівишот спробувати е, спробувати сходити. Да, можливо, ви потрапите на поганого лікаря, але якщо вам настільки погано, то ви зможете ну, Є різні сайти, де люди розказують про різних лікарів. Ну, дійсно, можна ж там зайти теж спробувати. Якщо ви не довіряєте реально поліклініці. Сколько ждать Це теж далі. до похода? Ну и где грань между там синдромом хронической усталости, например, или там астеническим синдромом? Ну, як це було немножко про не про то, просто есть чувство усталости. А, вам интересно выбрать игрока, что стало? Нет, как долго, вы говорите, нужно подождать, если вы не можете Дифференциальный ну, диагноз. Сколько, где этот период? Я период чего? Когда вы вас прессуете? Ну, когда пора идти. Ну, когда вы не... Ну, с другой, конечно, но с психологами а, есть такая Психологи могут, и психиатры сказать, что вы надо идти пораньше, но лично мое мнение, когда у вас начинает, надо обязательно идти, ну, для меня такие критерии. Когда вы, первое, это когда вы не можете этого делать, это вы понимаете, что вы не можете делать то, что для вас важно, и второе, когда у вас суицидальные мысли. А, ну, То есть, если у вас, практическую депрессию. да, если у вас суицидальные мысли, вам обязательно надо идти о, обращаться за помощью. Питання. А, існує медикаментозне лікування депресії, якщо наскільки вона ефективна, бо наскільки мені відомо, е, існує підтримуюча терапія, коли на протязі багатьох років намагаються давати якісь пігулки хворим, але це все може тривати до кінця життя. Так, ну то е, це добре питання, але ну, це одне і добре питання. З антидепресантами насправді є багато антидепресантів є багато мінусів, і лікар визначає вам, які під ваші всі симптоми у вас може бути не тільки депресія симптом, у вас можуть бути інші якісь поведінкові чи взагалі будь-які інші розлади, е, наприклад, фобії. Є антидепресанти, які е, гарно підходять під фобію чи хронічні стани. І Е, щоб пройти курс лікування, немає такого короткого курсу лікування. Людина має приймати декілька років. Є люди, котрі приймають 5 років, люди, котрі приймають 10 років. Це визначає сам лікар. Ну добре, якщо там приймали 10 років, наскільки це ефективно? Там? Вони приймали 10 років, пройшли курс лікування, потім через 2 роки або через 3 роки у них знову депресія. Ну, значить, е, <coughs> тут розумієте, тут <laughs> вилікувалися. Це таке захворювання, яке ви можете, що ви можете навіть приймати антидепресанти, у вас може бути вийти знову депресія. Ви маєте бути під постійним наглядом. Це дійсно в цьому є і складність. Через сколько вот направляется? Вот какое-то, вот, например, событие произошло, вот, э, то, что Кожної повлияло вот людини сверху. по-різному. Вот, э, следующий вот, день она вот в таком состоянии, два, неделю. Можно это уже считать депрессией? Или это только через месяц будет там идти к врачу? ну, а то якщо він хоче так само якщо він так само реактивно или психогенную депрессию, то надо проявляться у каждого людей по-разному. Но если у вас эти симптомы а, хотя бы один-два дня с суицидальными смыслом, ну, что очень важно и очень опасно, то да, то нужно идти обращаться к вопрос. Да. Э, по поводу светотерапии, да, сейчас зимнее время, день короткий, э, какие рекомендации вообще, сколько должен длиться световой день, как это должно, какое освещение, то есть я домой пришел, включил торшер, все, у меня светотерапия, или я включил прожектор, направил в глаза, как это, ну... Какие-то общие рекомендации, там, ну, допустим, у нормального человека... Общая рекомендация, не занимайтесь самолечением. <laughs> Понятно. Да, это отличная рекомендация, да, вот, вот, единичный номер. Я знаю, где Так не они даже только книжки Хорошо, есть человек, у него есть депрессия, знаем уйти. Психолог, психотерапевт или психиатр сразу? Э, ну, а, значит, смотрите. Эм, психиатр, он вам выпишет антидепрессанты. Лучше сначала идти к психологу, потому что у вас может быть легкий или средний, ну, какой-то средний эпизод, и вам, может быть, даже не нужны будут антидепрессанты. Можно представить, Я никого не представляю. То есть вы не лечащий врач? Я не лечащий врач. Нет, нет, нет. Я, ну, я общалась. Оля, может быть, будет любопытно, там я один интересный факт расскажу, почему депрессия страшная, в принципе, сама по себе. То есть суицидальные мотивы э, это как бы отдельный разговор. Это очень интересно, когда человек хочет покончить себя самоубийством, там очень много написали на эту тему, очень много фильмов есть красивых. А самый ужасный момент, я просто понял, что я дам эту лекцию на следующий раз. Самый интересный мотив в депрессии вообще, в принципе, ужасная вещь, что когда депрессивно больной, допустим, женщина там, или же, ну, допустим, женщина, она прежде тем, чем как убить себя, допустим, да, вот, ну, покончит жизнь Э, она убивает самых любимых детей, людей, детей, там, родственников, может И я ничего не выдумываю, то есть у меня знакомый психиатр из Павловки, они, мои друзья, э, они рассказывают о таких эпизодах. То есть человек думает, что мир настолько ужасен, что он лишает жизни не только себя, а самых там, <clears throat> близких и ранних людей. Но ну, я, э, я, я знаю это не случаи, но это не обязательно, это не значит, что это всегда так происходит. Есть... Ну, не всегда, это ну, исключение, но, но ну, это, это ну, я, у меня нету статистики, насколько сейчас это происходит, но я не знаю, кто смотрел «Офигение», вот, мне кажется фильм, «Дольче Вита». Там, там тоже такое было, что мужчина убил своих детей, то есть э, суицидом. Но ну, а это не... Ну, не знаю, сколько. Да. А кажется, вы когда я первый раз вас видел тогда за столиком, вы сейчас упустили ну, вот этот временной интервал, когда начинается песня. Помните об этом? Но может кому-то было бы еще интересно, и ребята сказали, есть такая теория, почему возникает депрессия. Вы тогда сказали, что по статистике заболевание депрессии возникает с 18 лет. Нет, я, я рассказываю только про взрослых. Я про детей не рассказываю. А вы Мне... сказали, у детей нет Я такого не говорю. У меня нету такой... А нет, есть у детей депрессия? Да, есть у детей депрессия. Невозможно депрессия. Они тоже люди у нас в автономном время самолечения, ну, я, э, до того, как идти к психологу. Не знаю, может, работает какой-нибудь тренинг, или надо заниматься там чем-нибудь интересным. Да, да, да. Значит, в первую очередь, вам надо заниматься много спортом. Много спортом, если вот вам плохо, вы идете, бегаете, ну что угодно, что все, что вам нравится. Потом, сейчас, сейчас. А, вы занимаетесь, ну да, вы занимаетесь любимой работой, которая приносит удовольствие. Что еще то, что, то, что вас развивает. Да, то, что вас развивает, ну и отдыхаете, чтобы у вас был отдых, чтобы у вас не было постоянно стрессовых ситуаций, без отдыха, без перерыва. А ну да, да, да, это уже автотренинг, вам же надо идти, или вы сами ищете на себя информацию, или ждете психолога, какой вам автотренинг лучше подходит. А Автотренинга тоже очень много, там, не знаю, дыхательные упражнения или что-то такое. Да? Да? Скажите, пожалуйста, если человек болеет раннего детства с депрессией, да, и можно сказать, что депрессия встраивается в личность, и даже при условии качественного лечения потом он не сможет полностью поменять образ мысли? Или все-таки не сможет? Вы Знаете, это больше зависит от человека, я не могу так точно сказать. Насколько он будет мотивирован ну, к тому, чтобы он хочет вылечиваться, вылечиться, и насколько будет э, зависеть м, ну, его окружающая среда. Ну, може він просто підходить, може він просто подобається хворіти, стан постійної уваги до, до нього. Наприклад, якщо дитина хворіла, да, батьки постійно опікали, йому це сподобалось. І, в принципі, по житті він такий день, у нього абсолютно немає самокритики, випиває. Ну, по кодексу шкільного до цього стану. Ну, знову ж таки, дуже індивідуально. В житті, в Індивідуально, житті, в житті трапляється всяке. Ну, от, це індивідуально. Тут такий варіант теж можливий. Так, Я вибачаю, що А, Ребят, ребят, нам чуть-чуть пора уходить на перерыв. А, Вы можете поймать любого лектора, который вам понравился, и пообщаться в перерыве. И пытаться. А, Вот.